राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकिने बताएका छन् चितौन दुईबाट फराकिलो मत अन्तरसहित उपनिर्वाचनमा विजयी भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकिने बताएका हुन् चौवन्न हजार एक सय छिहत्तर मत ल्याएर विजयी भएका लामिछानेले भने सरकारलाई दिएको समर्थनबारे समीक्षा हुन्छ त्यसलाई कायम राखिराख्न कारण देखेको छैन त्यसअघि सञ्चारकर्मीले उनलाई सरकारमा अब कहिले जाने भनी प्रश्न गरेका थिए जवाफमा लामिछानेले सरकारमा जाने कुरा त छाडिदिनुहोस् सरकारलाई दिएको समर्थन पनि कायम नरहन सक्छ भनेका हुन् सरकारको कामप्रति आफ्नो पार्टी सन्तुष्ट नभएको बताउँदै उनले अब गलत मान्छेहरूलाई नबोक्ने बताए अस्थिरता नहोस् भनेर यसअघि गलतलाई पनि बोकिएको बताउँदै उनले अब अस्थिरताका लागि गलतहरूलाई नबोक्ने बताएका हुन् चितौन र तनहुमा भारी मतले रासोपा विजयी भएपछि रासोपा सभापति लामी छानेले अब अर्को पटक रासोपाकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी कसरत गर्ने सङ्केत गरे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई रासपाले समर्थन दिएर गल्ती गरेको भन्दै यसअघि रासपाको आलोचना भएको थियो नो नट अगेन नारा लगाएर राजनीतिमा होमिएका लामिछाने सहितका नेताहरूले यस अगेन एन्ड अगेन शैलीमा पुराना दलका नेताहरूलाई बोकेको भन्दै आलोचकहरूले टिप्पणी गर्ने गरेका थिए प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन रासपाले विश्वासको मत दिनुलाई रासपाका आलोचकहरूले नो नट अगेन नभई एस अगेन एन्ड अगेन भनी व्यङ्ग्य गरेका थिए तर उपनिर्वाचन सकिए लगत्तै रासोपाले त्यसप्रति गल्ती महसुस गर्दै सुधार्ने सङ्केत गरेपछि रासपा समर्थकहरूमा उत्साह जागेको छ यता प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने रासपा सभापतिको अभिव्यक्तिसँगै यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरि सत्ता समीकरण फेरिन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ लामी छानेको सो अभिव्यक्तिपछि माओवादी नेताहरू अनौपचारिक छलफलमा जुटेको र अबको रणनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेको बुझिएको छ तर केहीले भने रासपाले समर्थन फिर्ता लिँदैमा सत्ता समीकरणमा परिवर्तन नआउने बताएका छन् रासपाले समर्थन फिर्ता लिँदा ऊ प्रतिपक्षको कुर्सीमा रहने तर त्यसबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कुर्सीलाई कुनै असर नगर्ने उनीहरूको भनाइ छ केही समय अघि नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि संसदमा विश्वासको मत दिनु परेको थियो यसपटक रासोपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा फेरि पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानका जानकारहरूको भनाइ छ तर माओवादी नेताहरूले भने प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत रहेको देखिने सामान्य अवस्था रहेसम्म विश्वासको मत लिन नपर्ने दावी गरेका छन् यसैबीच रासपा सभापति रवि लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने अभिव्यक्ति दिएको विषयलाई केहीले लामिछानेको नयाँ दाउ भनी टिप्पणी गरेका छन् गृह र अर्थ मन्त्रालयका लागि प्रचण्डसँग बार्गेनिङ गर्ने उद्देश्यका साथ उनले चितवनबाट यो कार्ड फालेको उनीहरूको तर्क छ गएको मङ्सिर चारको निर्वाचनपछि बनेको सरकारमा रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएका थिए भने नागरिकता विवादमा मन्त्री र सांसद पद गएपछि पुनः उनी गृहमन्त्री नै बन्न चाहन्थे तर परिस्थिति प्रतिकूल भएपछि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै सरकारबाट भने बाहिरिएको थियो त्यसपछि लामिछानेले फेरि चितवनबाट जितेर नआई मन्त्री नबन्ने बताएका थिए अहिले उपनिर्वाचनमा गएर अघिल्लो पटकको भन्दा धेरै मत ल्याएको स्थितिमा सरकारमै नजाने भन्नु र सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने भन्नुलाई धेरैले अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन् उपनिर्वाचनमा जानु अघि रवि लामिछानेले एकको बदला तिन भन्दै तनहुँ बाह्र र चितवन तिनै ठाउँबाट चुनाव जितेर स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री र रमेश खरेललाई गृहमन्त्री बनाउने बताएका थिए तर स्वर्णिम वाग्रेले फराकिलो मत अन्तर्सहित तनहुमा चुनाव जित्दै गर्दा रमेश खरेलले भने बाह्रमा जित्न सकेनन् खरेलले जित्न नसके पनि दुई ठाउँमा रासोपाले चुनाव जित्नुलाई ऐतिहासिक उपलब्धि मानिएको छ भने अबको सरकारमा रवि लामिछाने फेरि गृहमन्त्री र डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री भएर सहभागी हुनुपर्ने आवाज रासोपा समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालमा उठाएका छन् घन्टी बजाउन चितवन झऱ्यो अनि यसपटक फेरि चितवनवासी आमा राजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कानको जाली फुट्दै गरी घन्टी बजाइदिएका छन् घन्टीको यो आवाज एउटा उपनिर्वाचन मात्र होइन घन्टीको यो आवाज यो देशमा युग युगसम्म घन्किनेछ यो आवाज त्यसको आवाज हो जुन आवाज नेपाली जनताले एक युग गएर सुन्न चाहेका थिए त्यही आवाज चितवनले यस यसपटक खन्काइदिएको छ यो उपनिर्वाचनमा धन्यवाद चितवन धेरै धेरै धन्यवाद उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीले पहिला पनि भनेका थियौँ यो संसारमा विभिन्न आरोप प्रत्यारोपहरू लगाएका छन् अनेक अपमान गरेका छन् सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू कति अभिव्यक्तिहरू त सुन्न नसक्ने छन् कयौँ अभिव्यक्तिहरू व्यक्तिगत तहमा उत्रिएर गाली जसको शैलीमा उत्रिएका छन् ती सबैको लागि केही भनिदिनुहोस् न भनेर मलाई कति साथीले भन्नुहुन्थ्यो तपाईँलाई फलानुले यसो भन्नुभयो अर्कोले यसो भन्यो उसले यसो भन्यो भन्नुभएको थियो मैले भनेको थिएँ यो सबको हिसाब मैले राख्नु पर्दैन जीवनवासीहरूले राखेका छन् मैले भनेको थिएँ आज सबै गाली गलोज सबै आरोप प्रत्यारोप ती व्यक्तिगत तहमा गएका निकृष्ट अभिव्यक्तिहरू सबै कुराको जवाब चितवनले एक मुष्ट दिएको छ स्वस्थ छाप लगाएर मेरो त उहाँहरूलाई फुलको माला छ फुलको थुङ्गा छ नमस्कार छ म प्रतिद्वन्दीहरूलाई माया गर्न चाहने मान्छे हुँ उहाँहरूसँग स्वस्थ र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने मान्छे हो यो बिचमा हाम्रा केही कमी कमजोरीहरू भयो होला आफ्ना केही कमजोरीहरू भयो होला हाम्रा समर्थकहरू हामीलाई माया गर्ने दर्शकहरू हामीलाई माया गर्ने शुभचिन्तकहरू हामीलाई माया गर्ने आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कहीँ कतै उहाँहरूलाई चोट पुर्याउनु भएको रहेछ र हामीलाई समर्थन गर्नुहुनेहरूबाट यदि विपक्षी दल र उहाँहरूका नेताहरूलाई केही चुट चोटपटक लागेको भए सम्पूर्ण समर्थकको तर्फबाट मै क्षमा माग्न चाहन्छु हामी सचिएर जानेछौँ हामी नयाँ राजनीतिक दल हौँ हो केही राजनीतिक संस्कारहरू हामीले सिक्नु नै छ सिक्दै जाने क्रममा निरन्तरता प्रदान गर्नेछौँ मैले सुनेको छु सामाजिक सञ्जालमा हाम्रा विरोधमा अभिव्यक्ति दिएका कारण कैयौँ महिला दिदीबहिनीहरूलाई गाली गलोज गरियो रे जसले गरेको भए पनि म क्षमा चाहन्छु मलाई माफ गरिदिनु होला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सम्बद्ध समर्थक सदस्यहरू त्यसरी गाली गलोज नउठाउने होइन हो आक्रोशित जरुर भएका छन् आफ्नो नेता बचाउन अलिअलि गाली खानु पर्यो होला त्यस कारणले लागि चिन्ता गर्नु पर्दैन उपस्थित आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीले एउटा नयाँ यात्रा सँगै तय गरेका हौँ यो राजनीतिक यात्रामा हामी हिँडिरहँदा अनेक बाधा अवधानहरू आउँदैछन् यो यात्रामा पनि हामीलाई धेरै बाधाहरू आए यो यात्रामा चलिरहँदा अनेक किसिमका लान्छनाहरूको सामना हामीले सामना गर्नु पर्यो अनेक दुःखहरूको सामना गर्नु पर्यो यो दुःखमा यो दुःखमा मैले आफ्नो आँसुलाई आँखाको टिलबाट खस्न दिइनँ तर मेरो साटो तपाईँ रोइदिनु भयो नाता होस् र चितवनवासी मेरो नाता होस् त यस्तो सम्बन्ध होस् त यस्तो तपाईँले हाम्रा लागि रोइदिनु भयो हाम्रा लागि सौभाग्यको कुरा हो तपाईँले सधैँ भन्नुभयो बाबु नआत्तियो खुट्टा डरो टेक हामी छौँ हामीले मान्यौँ खुट्टा डरो टेक्यौँ जसको परिणाम आज देशले अर्को सर्वाधिक मकान गर्ने हामी उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो यात्रामा हामीलाई भोट दिनु हुने मात्र होइन हामीलाई भोट हाल्न नपाउनु भएकाहरूलाई पनि यो विजय उत्सवमा उहाँहरूको छिटो हो भन्न चाहन्छु उहाँहरूको हार होइन जुनसुकै राजनीतिक दल र जुनसुकै नेतालाई अथवा जुनसुकै उम्मेदवारलाई भोट हाल्नु भएको भए पनि तपाईँ आदरणीय चितवन दुई आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ त्यसैले मैले उमेरले सानो ठुलो जे भए तापनि एउटा सांसदका रूपमा त्यो अभिभावक अभिभावकत्वको निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले सम्पूर्ण प्रतिपक्ष दलका नेताहरूलाई उम्मेदवारहरूलाई भोट हाल्नुहुनेहरू सबैलाई समेत निर्धक्काउन अनुरोध गर्न चाहन्छु र तपाईँहरू सबैको नेता हुन चाहन्छु आफूलाई भोट हाल्नेको मात्र होइन सबै इरादाको गर्न चाहन्छु भोट हाल्नु हुने मात्र किन यो चितवनमा रहनुभएका सम्पूर्ण बालकदेखि वृद्धसम्म सबैको प्यारो नेता हुन मन छ सबैको मनभित्र बस्न मन छ त्यसैले आफूलाई भोट कहाँ भोलि आयो कहाँ आयो भन्ने हिसाब गर्ने काम मेरो होइन म त्यो हिसाब गर्दिनँ म बेहिसाब चितवनको विकासमा लाग्ने प्रण गर्न चाहन्छु यस अगाडि निर्वाचित हुँदाखेरि पनि भनेको थिएँ कि दुर्गम पहिला तुलनात्मक रूपमा गत निर्वाचनमा इच्छा कामनाबाट कम मत आएको थियो र त्यतिखेरै मैले भनेको थिएँ कि मेरो प्राथमिकता इच्छा कामना हो अहिले पनि म भन्छु मेरो प्राथमिकता इच्छा कामना नै हो यसलाई अन्य नगरहरूले पनि नेपालीमा होला किनकि हाम्रो इच्छा कामनामा अहिले पनि चेपाङ बालबालिकाहरू विशेष गरेर उनीहरू शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित छन् बत्ती आउँदैन पानीको राम्रो व्यवस्था छैन विद्यालयहरू राम्रो छैनन् उपचार राम्रो हुँदैन मेरो प्राथमिकता हो समानुपातिक रूपमा आवश्यकता अनुसार प्राथमिकताका आधारमा विकासका कुराहरूलाई अगाडि लिएर जानेछु कहाँको हिसाब गर्ने छैन कहाँ के आवश्यक छ आवश्यकताको हिसाबमा विकास एजेन्डालाई अगाडि लिएर जानेछु चितवनका महिलाहरूको सुरक्षा हाम्रो पहिलो जिम्मेवारी हो चितवनका महिलाको सुरक्षाका लागि विशेष सेल बनाउनेछ हामीले चाहेको भए चुनावको दौरानमा नै सुबेडीको पानीलाई अगाडि ल्याउन सक्छौँ तर कसैले चुनावी एजेन्डा नबनोस् भनेर हामीले काम जान जान रोकेका हौँ अबको सय दिनभित्र सय दिनभित्र हामीले सुरुवात गरेको पानी हामी रामनगर हुँदै विभिन्न ठाउँमा ल्याउनेछ जुबेडी खोलाको पानी हामीले विभिन्न विकास आयोजनाहरू कसरी गर्ने भन्ने कुराको पत्र यहाँहरू समक्ष सार्वजनिक गरिसकेको छु आफूलाई मन लागेको क्षेत्रमा विकास छुट्याउने त्यो विभेदकारी नीति हामी गर्ने छैनौँ तपाईँहरू सबैलाई सहभागी बनाएर सांसद बोर्ड गठन गरेका छौँ त्यो सांसद बोर्डमा पालिकादेखि टोलसम्मको सहभागिता हुनेछ ती टोलसम्म सहभागी हुँदा तपाईँ जुनसुकै राजनैतिक दलको आस्था राख्ने हुनुहोस् हामीलाई सरकार हुने छैन तपाईँ आफ्नो ठाउँलाई माया गर्ने इमान्दार मान्छे हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् सँगै मिलेर चितवनको विकासमा एकजुट हौँ हामी सँगै मिलेर विकासको काम गर्छौँ कुनै पनि प्रतिपक्षी विपक्षी दलहरूसँग हाम्रो कुनै पनि मनमुटाव छैन चुनावी मैदानमा हामी प्रतिस्पर्धामा उत्रियौँ होला तर चुनावमा जति ठुलो प्रतिस्पर्धी भयौँ चुनाव पछाडि विकासमा त्यति ठुलो मित्र हुन सक्ने छाती बोकेर म चितवन आउनेछु म सँगै उभिएका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु आउनुहोस् सँगै मिलेर चितवनलाई यो देशको सबैभन्दा राम्रो सहर यो देशको सबैभन्दा राम्रो ठाउँ कसरी बनाउन सकिन्छ सबैभन्दा उत्कृष्ट ठाउँ कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसमा लाग्छ जोडिएका जिल्लाहरूसँग समन्वय गरेर यहाँको आवश्यकतालाई ध्यान दिएर हामी मिलेर काम गर्नेछौँ यो विजयलाई आफ्नो र आफ्नो पार्टीको विजय मात्र होइन सम्पूर्ण राजनैतिक दल र सम्पूर्ण क्षेत्रवासीहरूको विजय बनाउनको निमित्त म प्रतिबद्ध छु कटिबद्ध छु उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो जिम्मेवारी सानो जिम्मेवारी होइन आज यो टन्डलापुर घाममा घाममा आफ्नो तालु सेकाएर पोल्ने यो घाममा तपाईँ आशा र अपेक्षाको नजरले हेरिरहनु भएको छ यो आशा र अपेक्षाको नजर यसै गरी हेरिरहनु होला यही आँखाले हेरिरहनु होला तपाईँले हेर्नुभएको यो आँखा मलाई राजनीतिक जीवनभरि काम लाग्छ किनकि यही आशा र अपेक्षाको आँखा त हो जसको अगाडि संसारसँग नजुनिकन अगाडि बढ्ने आँट र साहस मिलेको छ यही आँखाले हाम्रा चाहना र अपेक्षाहरू ठुला छन् हाम्रो स्रोत र साधन कम छ तर रात नभनी यहाँको विकासका लागि यहाँको जनजीवन सुधार्नको निमित्त हामी मरि मिटेर काम गर्नेछौँ र आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो वर्ष योजना बनाउने वर्ष हुनेछ यो वर्ष विकासका लागि मूल्याङ्कन नगरिदिनु होला सिङ्गो वर्ष म यहाँको जनप्रतिनिधिका हिसाबले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासको योजनाको खाका कोर्नमा लगाउनेछु देशमा रहेका विदेशमा रहेका सम्पूर्ण चितवनवासीलाई म एक ठाउँमा आउन आह्वान गर्न चाहन्छु आउनुहोस् चितवनको विकासमा हातेमालो गरौँ चितवनले विकासै गरेन म भन्दिनँ म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु चितवनले तुलनात्मक रूपमा राम्रो काम गरेको छ भन्नु यो पर्याप्त छैन यो हुलमा सँगसँगै हिँडे जस्तो मात्रै हो तर यति धेरै सम्भावना पोखिएको चितवनलाई हामी अझै नमुना बनाउन सक्छौँ यसका लागि सम्पूर्ण पक्षसँग हातो बालो गर्दै यसको सर्वाङ्गीण विकासको निमित्त यसको दुर्गामी योजनाहरूको निमित्त हामी काम गर्नेछौँ यो वर्ष पानी आएन बाटो बनेन अस्पताल बनेन अथवा यस्ता कुराहरूमा अलिकति कम अन्जाइ ल्याउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु किनभने यो सिङ्गै वर्ष चितवनको खाका कोर्ने वर्षको रूपमा मैले छुट्टी आएको छु यो वर्ष योजना बनाउन दिनुहोला त्यो योजनामा तपाईँलाई सहभागी गराउनु छ त्यो सम्पूर्ण योजनामा तपाईँलाई सहभागी गराउनेछौँ र सकेसम्म तिनवटै क्षेत्रलाई एक ठाउँमा राखेर एकै ठाउँमा बसेर कुन पार्टी यो पार्टी त्यो पार्टी यो दल दल नभनी सिङ्गो चितवनलाई एउटा बल प्रदान गर्नको निम्ति हामी त्यस्ता योजनामा बस्नेछौँ मलाई विश्वास छ सँगै मिलेर काम गर्न सकियो भने हाम्रा दुश्मनहरू साझा हुन् कुनै राजनीतिक दल हाम्रो दुश्मन होइन बरु सबै राजनीतिक दलको एउटै दुश्मन छ सबै राजनीतिक दलको दुश्मन भ्रष्टाचार हो सबै राजनीतिक दलको दुश्मन सबै राजनीतिक दलको दुश्मन बेरोजगारी हो शिक्षा हो अन्धकार हो सबै राजनीतिक दल मिलेर यो अन्धकार यो शिक्षा यो भ्रष्टाचारलाई हामीले हटाउनका लागि निर्मूल गर्नका लागि काम उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मलाई यो जात्रा गर्दै घुम्दै जान रहर त छ तर त्योभन्दा पनि बढी तपाईँले आज दिनुभएको मतान्तरले एउटा ठुलो भारी थपिदिएको छ त्यो भारी उचाल्नु छ त्यसैले म उत्सवहरूमा धेरै नभाउने छैन आज जहाँ जहाँ पुग्छु ती ठाउँहरूमा पुग्नेछु म ठाउँ ठाउँमा उपस्थित हुने कोसिस गर्नेछु ओर्लिएर घोडा घर घरमा जान अलि सकिनछु भने मलाई क्षमा गर्नुहोला चोकमा उभिएर ठाउँ ठाउँमा पुग्नेछु गाडीको पछाडिबाट नै तपाईँहरू समक्ष तपाईँको वरपर पुग्ने कोसिस गर्नेछु तर एउटा नेता आम मतदाताको घर घरमा पुग्नु भनेको उसको शरीर त्यहाँ पुग्नु होइन म घर घरमा पुगेर भलाकुसारी गर्ने नेता होइन आफ्नो नीति घर घर पुगोस् भन्ने नेता भन्न चाहन्छु त्यसैले म यो पाँच वर्षमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका कतिवटा घरको ढोकाभित्र कोसिस पुग्न भ्याउँला त्यो मलाई थाहा छैन तर म आफ्नो तर्फबाट कोसिस यो गर्नेछु कि हामीले बनाएको नीति तपाईँको घर घरभित्र पुग्नेछ त्यही नै तपाईँको नेताको उपस्थिति मान्नु होला हामीले बनाएको नीतिले तपाईँका छोराछोरीहरूले राम्रो विद्यालय पढ्न पाउन् त्यतिखेर म तपाईँको घरमा पुगेको हुनेछु हामीले बनाएको स्वास्थ्य नीतिले तपाईँ बिरामी पर्दा पैसा भए पनि नभए पनि उपचार गर्न सक्नुभयो भने म तपाईँकै घरमा भान्सा गरेको महसुस गर्नेछु लिए यहाँ कुनै औद्योगिक क्षेत्र बन्छ र यहाँका मान्छेहरूले रोजगारी पाउँछन् र त्यो घरमा खुसियाली छाउँछ भने तपाईँको घरमा म सँगै बैठकमै बसेको महसुस गर्नुहोला म तपाईँको घरमा नीतिका माध्यमबाट छिर्न चाहन्छु व्यक्तिका रूपमा त चार बेला सुन्तला स्याउ बोकेर मर्दा पर्दा पुग्ने नेतृत्व त हामीले देखेका छौँ भ्याएसम्म त्यहाँ पनि पुग्नेछु तर जन्मदिवस एनिभर्सरी विवाह उत्सव अथवा विभिन्न दुःख सुखका मोडमा म एक झोला फलफुल बोकेर आइनछु भने पनि मलाई क्षमा गरिदिनु होला किनकि चितवनको विकासको योजना बनाउन म व्यस्त हुनेछु त्यसैले मलाई त्यसरी मूल्याङ्कन नगरिदिनु हुनको निमित्त म यहीबाट आह्वान गर्न चाहन्छु आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण मानिस जो मानिस हो जो दुःखमा काम लाग्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सिङ्गो पार्टी हाम्रा नेताहरू र सभापतिका रूपमा मलाई दुःख पर्दा सबैभन्दा बढी काम लाग्नुहुने तपाईँ चितवनवासी हाम्रो आफ्नो मान्छे हो हाम्रो आफ्नो हुनुहुन्छ हाम्रो परिवार हुनुहुन्छ हामीले तपाईँलाई आफ्नो मानेका छौँ दुःखमा तपाईँले साथ दिनुभएको छ तपाईँले दुःखमा साथ मात्र दिनुभएको छैन तपाईँले एउटा अभियान छेड्नु भएको छ यहाँबाट सुरु भएको अभियान अब तपाईँले अनुमान गरे अनुसार तपाईँले अपेक्षा गरे अनुसार यो पाँच वर्षमा एउटा सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्ने भएर मात्र अगाडि बढ्दैछ म आउने स्थानीय निर्वाचनका लागि अहिले नै सबैलाई सचेत गराउन चाहन्छु जति पनि युवा केही गर्छु राजनीतिबाट भन्ने साथीहरू हुन्छ कृपया तयार रहनु होला किनकि अब घन्टी चिन्ह तपाईँका लागि तयार हुँदैछ वडा वडामा तयार होला पालिका पालिकामा तयार हुनु होला नेतृत्व सक्षम भएर भएन भने अब नेतृत्व सक्षम छैन भने उसलाई हटाएर घन्टी बजाउँदै आफै जाने एक सा एकजना जनप्रतिनिधिहरू देखिरहेको छु यही हुलमा कैयौँ सक्षम व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अब तपाईँ गुनासो गरेर होइन अगाडि बढ्ने हो तपाईँ आँट गर्नुहोस् घन्टी हामीसँग छ बजाउँदै अगाडि बढ्नु होला हामीले बोलाएको यो आवाज तपाईँको हातसम्म पुर्याउन चाहन्छौँ तपाईँको साथ लिएर हामी यो मुलुकको भविष्य परिवर्तनको यात्रामा अगाडि बढेका छौँ उपस्थित आदरणीय चितवनवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो गुण जुन लगाउनु भएको छ यो गुण इतिहासले बिर्सने छैन यसपटक दिनुभएको मत त्यसको थप प्रमाणीकरण हो यसभन्दा अगाडि नै तपाईँले पदार्थबाट जुटाउनु भएको सर्वाधिक मेरा कारणले जति क्षति हुन गयो म फेरि पनि क्षमा चाहन्छु केही प्रक्रियागत त्रुटिका कारणले यहाँहरूलाई धेरै दुःख भयो तर निर्धक्क हुनुहोला मेरा कारणले भएको दुःख त्यसबाट भएको खर्च मैले अस्ति भने जस्तै यो देशका भ्रष्टहरूबाट असुल उपर गरेर देशलाई बुझाउनेछु म यो बाचा फेरि पनि गर्न चाहन्छु राष्ट्रिय बुद्धिमा लागेको घाटा त्यसलाई पुरा गर्नको निमित्त हामी तयार छौँ कटिबद्ध छौँ र प्रतिबद्ध छौँ यो निलो झन्डा यहाँ जुन फहराइयो गत निर्वाचनबाट यो निलो तरङ्ग लेखनमा चितवनले जुन भूमिका निर्वाह गरेको छ यो भूमिकाका लागि आउँदो पुस्ताले चितवनलाई धन्यवाद दिनेछ कि बुढा कि बालबालिका सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु चुनाव प्रचारका क्रममा कयौँ घरहरूमा म पुग्न पाइनँ मेरा लागि छुट्याएर राख्नुभएको त्यो फुल ओइलायो होला कृपया त्यो फुलको ढुङ्गा त्यो फुलको मुठालाई आफ्नो घर अगाडिको मन्दिरमा राखिदिनु होला शिवमा राखिदिनु होला चर्चमा राखिदिनु होला गुम्बामा राखिदिनु होला किनकि तपाईँले एउटा व्यक्तिका लागि दिन लाग्नु भएको होइन हुर्केरै गरेको आफ्नो पुस्ताका लागि दिन लाग्नु भएको हो त्यसैले मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ त्यो फुललाई आफूले माया गर्ने आफूलाई मन परेको आफूले आस्था गरेको भगवान्का अगाडि राखिदियो होला हामी त्यसलाई आफ्नो मार्गदर्शन मानेर मानेर यो देशको भविष्य कोर्नका लागि अगाडि बढ्नेछौँ उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अब म लामो समयसम्म तपाईँलाई यो घाममा राख्न चाहन्न तपाईँले भन्नुपर्ने सबै कुरा भनिसक्नु भएको छ अब तपाईँले भन्न लागि केही पनि राख्नु भएको छैन बस यही चाहना छ यही सपना छ यही कामना छ कि कुनै जमाना थियो एउटा राजनीति गर्ने मान्छे गोल छिमेकमा हिँड्यो भने मान्छेहरू मुख्य पदार्थे एउटा यो जमाना आयो एउटा राजनीति गर्न हिँडेको मान्छेलाई घर घरमा घडा राखेर फुल दिने चलन आएको छ म यसको निरन्तरताको कामना गर्छु म यसको निरन्तरताको कामना गर्न चाहन्छु आफ्नो राजनीतिक जीवन जीवनभरि चितवनका गल्ली गल्ली मात्र होइन देशका कुना कब्जामा जाँदा आम नागरिकले यसै गरी स्वागत गर्न सक्ने काम गर्न सकौँ देशको सच्चा सबुत बन्न सकौँ राष्ट्रलाई ढेगा लाउन सकौँ मुलुकको विकासमा योगदान दिन सकौँ केही चाहना अन्त्यमा विदेशमा पसिना भएका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँहरूले ठुलो गुण लगाउनु भएको छ तपाईँले लगाउनु भएको यो गुण गुण थाहा छैन हामी कसरी दिउँला तर तपाईँका लागि सुन्दर भविष्य पूर्णको निमित्त हामी काम गर्नेछौँ आज जति पनि विदेशमा बस्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो घरमा आफ्नो परिवारलाई टेलिफोन गरेर घन्टीमा भोट हाल्नु भन्नुभएको छ त्यो उहाँहरूले आफ्नो सुनौलो भविष्यका लागि माग्नु भएको हो यसलाई हामी जीवनभर साँचेर राख्नेछौँ म यही मञ्चबाट तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँको साथ यो माया र विश्वासका लागि र उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैभन्दा धेरै हामीबाट अपेक्षा गरिएको कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ हामीसँग तपाईँले अपेक्षा गर्नुभएको सबैभन्दा ठुलो कुरा सुशासन हो तपाईँले भएको छ कि यो देशलाई कङ्गाल पार्नेहरूलाई नछोड्नु भन्नुभएको त हामी छोड्दैनौँ यो देशलाई कङ्गाल पार्नेहरूको हिसाब निकाल्नुको निमित्त हामी राजनीतिमा आएका हौँ कुनै दिन यी मञ्चमा त्यस्ता हिसाब सार्वजनिक गर्ने दिन आउनेछ म तपाईँहरूलाई निर्धक्क हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीलाई थाहा छ तपाईँले किन भोट दिनुभएको भनेर हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ र तपाईँले जुन अभिमत दिएर हामीलाई पठाउनु भएको छ त्यो अभिमत हामी सम्मानपूर्वक सदुपयोग गर्नेछौँ र केही दिनपछि त्यो संसद जहाँ तपाईँले हामीलाई अत्यधिक बहुमत मतदान मतान्तरले मलाई पठाउनु भएको थियो त्यो संसदमा म पुनः जानेछु मैले सायद यस अगाडि प्राप्त गरेको सांसदको लोगो साँचेर राखेको छु सम्भवतः संसदको पहिलो दिन म दुईवटै लोगो लगाएर जानेछु त्यो चाहिँ चितवनवासीको सम्मानको लागि त्यो दुईवटा लोगो चितवनवासीको सम्मानका लागि हुनेछ त्यो दुईवटा लोगो त्यो दुईवटा लोगो भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि र भ्रष्टाचारीलाई जेल पठाउनको निमित्त दोहोरो दुई शिक्षा काम त्यो दुईवटा लोगो यो देशको विकासका लागि डबल सिफ्ट काम गर्नेछ भन्ने सङ्केत हुनेछ र त्यो दुईवटा लोगो अहिलेको चितवनमा देखिएको भन्दा पनि दोब्बर गरी मेहनत गरेर आउँदो निर्वाचनमा नतिजा हासिल गर्ने एउटा सङ्केतका रूपमा हुनेछ त्यो दुईवटा लोगो र सबैलाई अनुरोध गर्छ सौहार्दपूर्ण सम्पादनका सञ्चालन अहिलेसम्म आइपुग्दा जुन तपाईँरूपता देखाउनु भयो सम्मानित निर्वाचन आयोग चितवनका निर्वाचन कार्यालयका प्रमुखजीहरू पदाधिकारीहरू सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चितवन टिमलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई यसको हरात र मेहनतले आज हामीले आफ्नै अघिल्लो रेकर्डलाई बोल्न सक्यौँ धन्यवाद चितवन राष्ट्रमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण मन्त्रीमा धन्यवाद सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू सबैलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु नागरिक समाज सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु पत्रकार मित्रहरू सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु विभिन्न सामाजिक अभियन्ताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रशासन प्रहरी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जति पनि भोलिन्टियरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यो सँगसँगै तनहुवासी सम्पूर्णलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु बाह्रवासी सम्पूर्ण आमा बुवा बाजुबा गीत पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हरेक पेसा र व्यवसायमा रहेर हामीलाई माया गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि यो निर्वाचन र अघिल्लो निर्वाचन हुँदै आफ्नो मनमा बसेको राजनीतिक दललाई जिन्दगीभरि भोट हालेको आफ्नो चुनाव चिन्हलाई यसपटक एकातिर राखेर यो मनमा हालेर बसाउनु नै अन्य राजनीतिक दलका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो हृदयदेखि नमन छ तपाईँहरूका कारणले तपाईँहरूका कारणले आज मुलुकले एउटा परिवर्तनको जबरजस्त क्रान्ति बजाउन पाएको छ यो धन्यवाद म तपाईँलाई दिन चाहन्छु सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूप्रति मेरो आस्था मेरो विश्वास र मेरो धन्यवाद छ र यो चुनावी माहौलमा र त्यस अगाडि विभिन्न दलबाट हामीलाई विश्वास गरी हामीसँग शोभायात्रा गर्न जोडिनु भएका सबै साथीहरूलाई म विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र फेरि पनि वाचा गर्न चाहन्छु आउने वर्ष छ र बाँकी चार वर्ष हामी आफ्ना तर्फबाट औरात र मेहनत गरेर यो ठाउँलाई नयाँ ठाउँ बनाउनको निमित्त काम गर्नेछौँ उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो साथ निरन्तर चलिरहोस् आउने पाँच वर्ष हामी सङ्गठन विस्तारको कार्यलाई अगाडि बढाउनेछौँ चितवनले देखाइदिएको छ कि भोट कसरी हाल्नु पर्नेछ भनेर अबको भोट विशेष गरी हाल्नु होला आउने निर्वाचनमा भोट कसरी हाल्ने र आफ्ना नेतालाई घन्टीमा आगलाई कसरी जिताउने भन्ने कुरा कसैलाई प्रश्न भयो चितवनको यसपटकको निर्वाचनलाई हेरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु म यहीबाट यो माया यो सद्भाव कायम रहोस् फेरि पनि यहाँहरूलाई उपस्थितिका लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु कृपया जानु अगाडि सम्पूर्ण साथीहरूलाई भोलिन्टियर साथीहरूलाई यो ठाउँको फोहोर सफा गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु फोहोर नराखिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु र जाँदाखेरि धेरै हुल नगरिदिनु होला किनभने हामीलाई हेर्नको निमित्त अन्य अनेक बुवा आमा महिला दिदीबहिनीहरू र बालबालिका समेत आउनुभएको हुनाले तपाईँहरू जहाँ बसिनु भएको छ त्यही उभिदिनु होला खेल नगरिदिनु होला तपाईँले खेलिदिँदाखेरि कसैलाई चोटपटक लाग्यो भने सबभन्दा बढी मलाई दुख्नेछ त्यसैले मलाई नदुखाइदिनु र अर्को कुरा अर्को कुरा कयौँ राजनीतिक दलहरूले हाम्रा साथीहरूले समर्थन गरेका कारणले अरूलाई गाली गरेका कारणले अप्ठ्यारो पऱ्यो भन्नुभएको हुनाले मलाई कृपया सामाजिक सञ्जाल कहीँ पनि कमेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो राम्रो कुरा गरौँ अरूको नराम्रो नगरौँ हामी राम्रो भयो भइहाल्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा उत्कृष्ट चरित्र प्रदर्शन गर्नुपर्छ हामीलाई माया गर्नुहुन्छ भने अरूको सकेसम्म राम्रो गलत र अपशब्दहरू त प्रयोग गर्दै नगर्नुहोला किनकि तपाईँले गर्नुभएको अपशब्द बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हेर्नुहुन्छ त्यसैले यदि विपक्षीहरूलाई पनि गाली गर्नु छ भने